On se retrouve à la DreamHack Open 2017. Je suis avec Vincent. Euh, l'équipe NGS vient de perdre 16-5 contre Hellraiser. Euh, Vincent, une réaction à chaud euh, du match bah, Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, ça se résume à pas grand-chose. le score est, voilà, est sans appel, mais on a tous ressenti pendant le match que les rôles n'avaient pas été respectés et qu'on manquait énormément de punch sur nos phases d'attaque. Parce que quand tu analyses un petit peu le match, on prend le pistol, on met pas d'écho. Mais dès qu'on arrive au premier en armée et sur les quatre rounds qui arrivent, euh, franchement, on, les a, on les a vraiment explosés. Et euh, je le voyais, moi qui jouais coupe, euh, quand je leur faisais des calls, ils rentraient sur des BP où il y avait soit un mec, soit personne. Donc tactiquement, ça allait. On n'a pas fait d'erreur, mais mais il y a vraiment, vraiment eu un gros, gros problème euh, de mecs qui avancent pas, euh, de pression. C'est le, et ça vient pas de moi, quoi. j'ai vraiment entendu ce mot sortir de la bouche de tous les joueurs directement après le match. Et, euh, contre ça, enfin, tu vois, on est encore une jeune équipe. Il n'y a pas de solution miracle, de solution miracle à part de l'expérience et répéter, répéter, répéter les choses dix fois, cent fois, mille fois. Et, ben voilà, on paye le prix d'être une jeune équipe qui manque d'expérience. Et ok, le, score peut sembler un petit peu fleuve, il l'est, mais mais je reste quand même confiant. Et même si moi, ça me fait assez mal de perdre ces équipes, et en plus en étant euh, un peu mi fig mi-raisin niveau individuel, parce que c'est vrai que s'il passe pas sur les BP, moi j'ai tout de suite beaucoup plus de mal. Et vu que c'est la manière dont on s'entraîne sur Internet, ça mélange un petit peu tout. Mais, voilà, c'est pour l'instant, en tout cas, ce qui ressort de ça, de tout le monde, c'est on paye le prix, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup parce que ce type de match, on en a un petit peu trop vécu, je trouve. Et on, voilà, il faut commencer vraiment à, à step up. L'équipe commence à avoir plusieurs mois de vie ensemble. Et ok, c'est notre deuxième LAN, mais il va vraiment falloir qu'on se mette au boulot et surtout qu'on respecte ce qu'on s'est dit. Euh, tu, parlais de pression justement. Euh, est-ce que le fait d'être à Tours euh, en France, est-ce que c'est une pression supplémentaire ou, c'est naturel pour toi et pour tes coéquipiers, tu penses Alors franchement, pour moi, j'ai vraiment pas de pression. Enfin, je, je sais pas pourquoi, mais vraiment cet événement, j'ai déjà eu des événements à pression, mais là, j'aimerais bien même en avoir un petit peu pour peut-être me sentir plus je sais pas, dans le, dans mood un petit peu plus électrique, etc. Mais, euh, mais ouais, j'en viens reviens à ce que j'ai dit. Euh, peu importe l'événement, peu importe l'équipe qu'on joue en face, euh, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois que ça nous fait défaut. Et je pense pas que ce soit forcément Tour ou la France qui influe sur ça. Mais, mais voilà, on travaille dessus, c'est tout ce que je peux dire. Tu, tu, parlais du fait que justement vous avez vous, deviez, vous devriez gagner des matchs comme celui-ci. Euh, vous faites euh, parfois de très bons résultats, parfois de mauvais. Euh, on a vu contre VP, par exemple, la semaine dernière, c'était assez cool. comment t'expliques du coup ces résultats en, en Dancy Est-ce que c'est uniquement lié au fait que l'équipe est, jeune, tu penses, ou il y a d'autres facteurs aussi à, à, travailler bah, Encore une fois, il faut être intelligent, il faut analyser la chose, quoi. même si les gens ne sont pas, sont pas dans l'équipe et vivent pas ce qu'on vit, euh, on est une jeune équipe, je le répète. Et euh, ce qui nous, enfin, je pense que le mot qui vient à la tête de tout le monde qui nous regarde jouer, c'est l'inconscience. On peut mettre euh, des très très bonnes maps à des équipes comme NIP, VP, Héroïque, on leur met 2-0. Donc quand même, on a un certain statut sur Internet qui n'est pas flamboyant, mais on sent qu'il y a des résultats, il y a de la progression, il y a du potentiel. Et quand on arrive, surtout en LAN ou dans des matchs vraiment à pression, comme par exemple en Pro League, où il fallait tout gagner pour se qualifier, Ben, moi je le sens, tout le monde le sent, ça, ça avance plus, ça fait pas les mêmes calls qu'avant, la com est tremblante, excitée, stressée. Et il n'y a pas de raison parce que, comme je le dis, en général, tactiquement, on se fait pas outplay. Ça arrive parfois, mais c'est assez rare. Et, euh, moi, j'ai 100% confiance en mes teammates sur leur skill individuel, mais sur tout ce qui est team play et sur tout ce qui est sérénité, sur, enfin, je travaille beaucoup sur ça en général, bah, je sens que ça pêche et que voilà, ça arrive de manière, euh, c'est incontrôlable. Si le joueur se sent pas bien à un moment donné, bah, bah, il passe totalement à côté de sa game et il entraîne ses teammates avec lui. Et, voilà, et je pense qu'il y a un gros problème d'individualité chez nous, euh, c'est cette expérience, mais qui se traduit dans le, enfin, sur le serveur de jeu, quoi. Et, voilà, quoi. On, quand il y en a un qui tombe, euh, il emmène les autres avec lui et c'est pas beau à voir. C'est pour ça que ça donne des 16-5 contre Hellraiser, alors que euh, enfin, c'est pas connu comme euh, une équipe qui gagne, euh, je sais pas, ne serait-ce que des tournois internationaux. Je parle même pas de Major. Quoi. Et, nous, on aspire à beaucoup plus que ça. Et le, problème est ciblé, le problème est admis par tout le monde, mais, mais bah, voilà, ça prend du temps, quoi, tout simplement. Ça marche. Euh, du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'intégration de XMS Comment ça se passe euh, de ton point de vue justement en tant que leader in-game euh, Alors comme tout le monde le sait, on a eu 2-3 déboires à la formation de l'équipe avec l'histoire d'Evo Duvec, XMS, Adil. Il y a eu des noms, des oui. et pour parler d'XMS, moi je, l'ai vu à, la qualif des, je crois que c'était des IEM Katowice. Et euh, moi, j'ai tout de suite compris que voilà, il a un skill, euh, il est fort, il n'est pas bête, il comprend vraiment certaines, euh, certaines phases de jeu où, pour un jeune joueur, ça m'a surpris. Et, et voilà, j'ai tout de suite su que moi, quand je voulais remonter une équipe, il me fallait aussi au moins un jeune qui amène un petit peu de fraîcheur, un petit peu de, renouveau, et qui soit fort et qu'on voilà qu'on qu'on taille, qu'on qu'on polie comme un diamant. Et, voilà, mais, c'est vrai que pour toutes ses qualités, il a aussi d'énormes défauts, euh, faut pas se mentir. Et, euh, on travaille dessus, mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que que ce soit dans un an, deux ans, trois ans, ce joueur sera très très très fort et ce sera un indispensable de la scène, je pense. S'il continue son travail et s'il progresse, évidemment, comme d'habitude. Mais, euh, je pense qu'on est, on est vraiment tombé sur une pépite euh, et, voilà, tout simplement, mon avis. Euh, du coup, ouais, euh, comment est, comment est l'ambiance au sein d'Andios aujourd'hui Alors, l'ambiance est très, est très correcte, voire bonne. je pense que tout le monde s'entend avec tout le monde. On est tous contents d'être dans cette équipe, même si on est le résultat d'un shuffle et pas les acteurs. Et, ce qui est a bien, c'est que quand il y a, y a, ce bon mood, il y a cette bonne ambiance de travail, euh, on arrive à progresser, on arrive à créer des choses vraiment intéressantes. Et ça se voit parfois sur Internet. On bat des, équipes qui sont au-dessus de nous, ou qui sont en tout cas censées être au-dessus de nous. Et, on les bat propre. On, les, on joue bien, on comprend bien CS, c'est propre, c'est beau, il y a, des choses à, reprendre, etc. Après, bah, le, souci, c'est un peu euh, ce dont je parlais au début de l'interview, c'est l'inconstance. Pour l'instant, euh, si sur 100% de, matchs qu'on joue, y a, ce genre de match arrive 30% euh, du temps où on joue vraiment bien. Et par contre, les 70% restants, c'est pas on joue moyen bien, c'est on joue vraiment pas bien. Et, voilà, et ça, donne des résultats comme aujourd'hui. Maintenant, euh, bah, mon boulot à moi et aux joueurs et aux coachs, c'est de faire en sorte que que ce 30% de matchs qu'on joue très bien deviennent un 40, un 50%, etc., etc., en améliorant notre mat pool, en mettant les joueurs en confiance sur certaines positions, en réexpliquant les choses plusieurs fois, plusieurs fois, parce que, parce que certains joueurs oublient, et il faut être vraiment très très rigoureux en fait, parce que euh, les joueurs oublient, les joueurs font pas gaffe, les joueurs subissent parfois la pression, et, euh, c'est à nous d'être... Euh, bah, rigoureux à prendre sur nous et, à faire attention à ça. Et même si ça nous enlève du focus, je sais que c'est la bonne direction. Mais, c'est vrai qu'il y a un truc qui est vrai avec cette équipe, c'est qu'il y, a du potentiel vraiment. On peut être vraiment très bon, mais je pensais qu'on serait meilleur beaucoup, enfin, plus rapidement. Je sens vraiment que la progression est lente. Elle est présente, donc c'est bien. C'est pour ça que si on fait ce projet. La progression est là, mais elle est lente. Et il faut savoir être patient et, prendre les choses au jour le jour, sinon on n'arrivera jamais. Quoi. Tu parles de patience, euh, de progression. Est-ce que tu te laisses, euh, ou est-ce que vous vous laissez justement au sein d'Envious euh, une deadline un petit peu, comment dire, un moment où vous direz, ok, si on n'arrive pas à progresser, il faudra qu'on réfléchisse à autre chose. Est-ce que toi ou l'équipe justement vous, réfléchissez à ce genre de choses ou pas alors une, deadline, ça semble assez définitif et, fatal, mais euh, non, non, non, euh, on n'est pas du tout comme ça. On s'est dit dès le début de l'équipe, et je pense que ça s'est ancré dans la tête des gens, que on est là pour durer, et on est là pour durer à 5. Peu importe ce qui arrive pendant, euh, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, on a, signé des contrats, on s'est engagé, et moi je sais que je l'ai pris vraiment à cœur, et que voilà, c'est mon projet et, j'essaye de, vraiment tout donner pour que ça, ça avance et que ça aille mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que il y a une certaine frustration qui peut s'installer dans l'équipe. Et, moi, que je sens vraiment très très fort parce que dans des matchs comme ça, par exemple comme aujourd'hui, euh, quand on joue mal de cette manière, je sais que je prends en direct parce que bah, le style de jeu qu'on a adopté, et même si j'essaye plusieurs variations, fait en sorte que si les basiques, vraiment les basiques, je parle même pas de strat, les basiques de CS ne sont pas respectés, euh, respectées, peu importe le résultat du round, euh, c'est dur, c'est dur à vivre et c'est dur de jouer comme ça et il faut pas croire. Moi je prends extrêmement peu de plaisir à faire ça. mais par contre, de l'autre côté, quand on joue bien, que les principes sont respectés et que ça va, même si c'est contre des bonnes équipes, Là, je, je, me ressens vivre, euh, je me sens bien au niveau du lead. Aujourd'hui, tactiquement, je le répète encore une fois, mais il n'y avait pas grand-chose en face et, on, savait exactement ce qu'il faisait. Mais, mais CS, c'est un jeu rapide et, et quand les décisions, les décisions sur le vif ne sont pas bonnes, bah, il y a toute ton équipe qui empathie et, et ça bloque tout en fait. On pourrait être très bon si on n'était pas bloqué en amont par euh, certains problèmes de communication par exemple, ou euh, de mecs qui avancent pas, ou de mecs qui regardent pas le bon endroit alors qu'on sait où il est. Et quand, ces basiques qui sont censés être euh, à notre niveau, être à 100% respectés seront présents, on sera fort, mais jamais avant. Euh, ok, ma dernière question, du coup, ça va, on va revenir sur euh, la DreamHack. Demain, vous jouez contre G2 en loser bracket. comment tu sens le match Est-ce que as, comment tu perçois la chose Pardon <laughs> Euh, bah, c'est assez marrant parce qu'on a regardé leur match contre Trict. Et, euh, et voilà, on était, on était enfin, c'est vrai qu'on était assez content parce que c'est l'équipe favorite dans ce match-up, définitivement. Et on se disait que si on passait Hellraiser, bah, on, pouvait éviter, euh, on pouvait éviter la fameuse rencontre G2 Envy. Je pense pas que ça nous fasse particulièrement peur. Moi, je le prends vraiment, en tout cas moi, comme une vraiment bonne équipe, a priori, une équipe un peu au-dessus de nous. Et, voilà, c'est juste pour ça qu'on s'est dit ça. Maintenant, euh, j'ai envie de te dire, euh, vu les résultats qu'on a fait tous les deux, surtout eux où c'était vraiment un upset, euh, c'est presque le destin qu'on se rend compte en loser bracket d'une poule à notre portée. Quoi. Donc voilà, demain, le plus important sera de rentrer dans le match avec la hargne et d'avoir vraiment envie de jouer à CS et de battre vraiment une équipe. Et je pense que demain, on saura step up. En tout cas, je l'espère. Et, j'ai vraiment hâte qu'on montre euh, notre niveau, notre vrai niveau. Ok. Euh, sur Vacarme, on a l'habitude de terminer avec euh, l'invité qui, qui dit un mot de la fin. Du coup, Vincent, je vais te, je vais te laisser clôturer cette interview et je te remercie pour, pour être venu. ça, c'est une dédicace pour quelqu'un. voilà. <laughs>